Проект студии искусств – это прежде всего оснащение залов центральной системой звуковоспроизведения. Профессиональные акустические системы Amate Audio установлены в пяти помещениях и объединены автоматизированной системой управления. Для того, чтобы включить музыку, не нужно уметь пользоваться каким-то специальным оборудованием. Стоит преподавателю подключить свое мобильное устройство стандартным разъемом мини-джек к специальной розетке и включить свой плеер, как автоматически активируется центральный усилитель и эквалайзер и записывающий сервер. В залах находятся только акустические системы, розетки и камеры. Это серьезно облегчает процесс обучения и также позволяет транслировать занятия в интернет и проводить онлайн-уроки. Помимо прочего, все происходящее записывается. В результате каждый, кто пропустил занятие, имеет возможность наверстать упущенное.